I have a system you can work which is called the Segi box. Give each and every family, family 100,000 every month. I will be able to do that so that that money for car I will not be able to buy car. Let me use my car. That is being extravagant on the highest level. If you can recall the French Revolution uh, about Louis XVI and Marie Antoinette, they were busy buying expensive cars when their people are suffering due to political instability. country due to uh, poor NFS system, due to poor education system. I don't want to be like them. That's why I've decided to donate the 200 million to my people who come into the West West, respectively. naye obunkenke bungi nye simanyi lwaki bamwetaaga so naffe netugamba nti tetugenda kujjako kamera katumulinde mpaka ng'amaze okubeera seefu ng'atuse ewuwe sinnyo okoyite wokirira vugavuga osooka okirira wali omulindire wali kirira agenza kuyagera kukirira kamo tubeere wane wakirira nga naffe tukirira maze sirye ah maze beri ku bitaala agenda Maravilha. Fazer, mano. Nada. nabona akavaako nga bazita alina tukirakofisi asobatwala banamawulire wwe kwalize wali maaso kino ekimoloka netulema kibeeramu tolaba wali wawali kuba zino zebaddamu okuta ate ali namba biri wali awala okumpi akirira agenda straight kansuubire ebigambo biwedde temugenda kuddamu ate kwogera bigambo bye mubadde mwogera luli eh, omubaka kasimulaba eh. Tovali jam, tovali. tá feio! vou dar carinho. baba vidiyo zaffe bukako ntumirako mwena ababa vidiyo zaffe nga mwe temusobola kwefunira footage wammwe nga mukozesa waffe ate nga temutuwa credit mbatumideko nnyo kubanga omukozesezza atlisti omwana muwe credit eh.

yonna mwa byogera byesitagenda kwogera saawa zino naye kiwedde musajja ono mwagalako kintu kimu kuba nti ayagala nnyo omuntu wa wansi abeererawo bannayuganda mu ngeri emu oba mu ngeri endala yensonga lwaki mwagala nnyo konalebosezinya muhammad amaze ate okulayira kiwedde Thank you. 下午几点？ maze okulayira segirinya muhammadi oh omubaka amaze ate okulayira kiwedde kiwedde oh, roni kiwedde omubaka segirinya muhammadi nyenyamu Kamu itu kaku Power, power, power.

obankulagire batya wano bayitawo batya kyebando kyebando kyebando nso kyebando omugani kyebando kyebando nsooba tata mulagirire hello olabanga wakava kalere nga wakava kalere eh? waliwo ekyambuka ekigenda kwerisa ojaba olaba ofisi ya segirinya erikukubo kwenyini お茶けてよ。すまん。お茶けてよ。 ya omulabi omulungi owa obidayad amaanyi anze sabra omukibane temwerabira kusubscribinga youtube channel yaffe eya obidayhad yogi temwerabira kuba nti musubscribinga mikwano gyange emirungi tuli wano ku offisi y'omubaka omulonde kiri kyalayite kati kusigadde bitulekere sit down under the garment and then they have faith. twakukoowa from the first time wewegaana erias okwaga okuba meya nga jatuba musi amaze okuwa obusentesente naye naalenga kaka tojja tumanyira otumanyirira kusegirinya ekyo kiwedde ate tujja kugoba mukawempe tuliendiwaluaa nayetetukwagala

kachala idde newadda mu amerika najjanjabibwa emyaka esatu tebitukwatako eh, era kati twagana waliwo enyenyi ensa nadda mu amerika situation eri wano wabweru ku ofiisi y'omubaka robert sorry omubaka segirinya muhammad eddoboozi lyekya abantu ab'enjawulo bakuŋŋaanidde wano ku ofisi ye omanyi bukyanga alwala abasinga bungi badde tebafunanga chansi emulabako ah, abantu abasinga bungi bakuŋŋaanidde wano mulaba honorable sekirinya muhammad ya embeera yenu eri wano abantu ab'enjawulo bakuŋŋaanye abasajja baboda n'abantu babulijjo bannamawulire okweba nti beerabira ku mubaka omulonzi sekirinya muhammad tulabyenga omubaka bamuba paliamenti ebaddeemu segirinya abekawo empoinamirako bbiri esooka kulonda segirinya ey'okubiri unaalayidde osigadde kati mbuuza ebiddako byonna mugenda kulaba tugenda kulaba enabagambi embeera nobagambi olaba nti seno lwasekiriyagala wisdom kaye kigandala agende yetuge kutunulendo kiganddala wonna weigenda wetuge abatulaba eyo yali ofisi ya kidana musala ya kampeni naye bwetwamukubaka tulabanga erisikatekalirokete era netugisina etugambaanda eri mukifo kirungi ennyo ekikostuma kyebayinza okubeera batukira batuka kofisaabamwenyokuyambe nolwensonga etwagala okwebakabanabawe abatulaze omukwano tugenda kusigala nga tutambulira wamu nabo tugenda kubaaniriza tugenda kubaagala nnyo tugenda tutandika enaku zaffe ekikumi tutandika nazo twabagamba etwabasuniza byonna tugenda kubitirika mukola azilongazinikatonaleko amaze okubeera nti amuba ebirayiro era katonaleko omuvu okusaba kidandala bwebonna bannakawempe omumulabirako nga asemberedde omulyango gwa paliament mugombemu obwala mumutwale ku polisi eryobuzibuekyaleseve n'amakooti gano kubuuka mukuwa kusiba kidandala